darbo biržą, ateina vyrokas į darbo biržą, labą dieną, sako, labą dieną taip, ką norėsit? Nu ką, ką norėsit, sako, nu darbo ieškau, sako, turit kokio darbo? Tai žinoma turim, aišku, sako, kur norit, nu tai man sako, bet kokio, aš už tiek metų nedirbu. Oi, sako, drąsiai, va, sako, yra Maljorkoje darbas, karšta, geras oras visą laiką, sako, 20 valandų per savaitę dirbat, sako, atlyginimas 6000 eurų, gyvenama vieta apmokama, maistas nekainuoja, niekas, sako, tiks. Ta žiūri, tai jūs čia gal iš manęs įsipisinėjate, ne? Nu, tai kad jūs, ponas, sako, pirmas pradėjot. Dedam laikus, dalinamės, komentuojam visi ir žiūrim pišiaus kanalą. Davai.